E bwana, leo kwenye Gets Info ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Msanii kutoka Nigeria Davido kwenye interview ya Ebro Hot 97 ameweka wazi kwamba albamu yake aliyoipa jina la A Better Time ya mwaka 2020 alitumia kiasi cha bilioni 4.6 na wakati albamu yake ya sasa ambayo imepewa jina la Timeless ametumia kiasi cha shilingi milioni 700 za Kitanzania na nanukuu kile ambacho amekizungumza kwenye interview anasema kwamba ngoja tu niwaambie albamu yangu ya mwisho ya time nilitumia shilingi bilioni 4.6 hivyo kwenye kila kitu na albamu ya sasa nimetumia pesa za kitanzania milioni 700 tu na tayari nimeshaingiza pesa zaidi ya hiyo kwa siku tatu tu hii inaonyesha tu level ya muziki wa afrobeat unakoelekea na unaelekea vizuri kwelikweli na unajua kuna vitu vinabadilika bwana hayo ni maneno ya davido na tunaona vile ambavyo albamu yake inaendelea